abaana abo mbaagaliza mubasabire ate era eh, rema muwala wange asesema sesema ogenda kulaba n'omulala omwanaomwana omulala agendazaaomwanaoba balongo bajja bayinza okuba balongo kwegamba sente mugenda zimala oze mwasasula enabbingo eh, ekintu tukifunyemu omwana ataddewo lwemaliira obuto bwendaba ndaba eh. mm, asesemasesema naye eh, banembagaliza ah, katono nnyo nga tonaba kutuvaako katono nnyo nyonyo mm. osiibya otya munaawe nga bulijjo mukama akuuma mm. oli awo kweggamba emikolo eh, gwe kyakutondebwa nti gwolina ogibeeramu tegigwa ni muntu w'abantu mbeera mu bantu ate bembeeramu be bange mikolo ngirimu by choice kubanga abantu bano mikwano gyange Okay. Mm. wakoma kuguli omukolo ogwakankanye ensi ogwa Rema ne Hamza. Ate era nawe olaba nonda mu mirundi gye mbeeramu mm. si buli mm. mukulu mm. kati bwe ndaba wambidde omanya that's a choice mm. bantu bange mbidde muganda wange muto wange ndudde naye mm. sinza kubeera nembidde era notamanya lwaki ndi naye okay. kubanga mbidde is my friend mm. mukwano mm. gwange politician nze ni musuubuzi naye tugattaawo mm. bagamba abagagga basemberera bagagga tetuulangako gwamwavu gwolimu ah, ah, mm. anti katonda yakikuwa mm. katonda yasalawo ani ah, gobeera naye kubanga nze mbeera mu bantu mm. ebiseera byonna byondaba mbeera na mikwano gyabantu mbidde muntu wabantu mukwano gwange ate n'abantu era okukkiriza mbeere nabo buli omu ayagala munne mikwano gyange era nsaba embaga eno egenda okubeera ekyasa tugisabire bannange kubanga mbidde yasazeewo naffe netumubeererawo kubanga musajja mulungi tumwagaliza omukolo omulungi ate nammwe mwebale kubeerawo buli kiseera mbidde mbidde mumwagala mwagala mbidde hmm. ate nangaget okimanyi hajat mm, mm. mm. okimanyi nti bulijjo mbeera mikwano gyange spark tv bulijjo etubeererawo etuyirawo omubiri tutambula nayo era mbeebaza okutwagala okunjagala n'okwagala mikwano gyange abasuubuzi benkulira naye obududde otuyite omububaga bwammuba kwagala namwabutukwekakatirinda olabe mhm. ogenda kulaba embaga tugenda kukuyita guwinyini okuwoga nti ah, kino kimala linnyako kapya kyetusunireko ah, njabbasunirako si <laughs> kati eh. njabbabuulira mm. gobimanyi gojja okusooka obimanya mm. gibujja mm. omukulu twagala okubuuzaako tusonyiwa okubuuza naye emikolo abaana wali watusuubiza abaana bali remane hamza nti okwanjula bwe kuggwa embaga makekeneraawo covid oyo yatukola bubi twali tutegesa omukolo mawuuno covid naagukyankalanya naye era njagala okubagumya ti kintu kiri mu process mpolampola mhm. by process process by process mhm. mujja kusanyuka abaana abo beetegese bazaala kati balina bebi balina biki bakulakulanya beekulakulanya ah, dr sebunya ne rema mhm. omanyi okusooka noomala okukulakulana nakyo si kibi kati balina ne famiry tugenda baleetanga beebo bennyini mubigambo byebatugamba emyaka egi hmm. gyemumuwadde nga avudde mu ndongo rema covid yatukola bubi <laughs> nemwongerayo emeka twamwongerayo kumi akumpa setinga ebya covid kati eh. myaka kumi awo tujja kumugjamu mufaki ebikonsat azikuba buli kimu kiba buli kimu kigenda mirembe olwomugenda ba mufaki okumugjayo afumbe ah, Hmm. afumbire dokita dokita namunyiriza dokita alabika bulungi hmm. dokita alina sunna ekirevu kinyirira ensi kyabiki tebaza rem okulabirira omwana wange dokita eh. sebunya yamulabiridde namuza ku maapo okumulabirira namufumbirira hmm. ate ne dokita sebunya nalabirira rem eh. eh. era bagende mumaaso bagende mumaaso nga ffe abapikamu abaseesa hmm. bwe twetegeka okubaleeta mu public balabe embaga ate eribeera ate endala ebiseera ebyokati tusuubire mubbanga ki embaga eyo makukuna nsumulula osuna eh. ineeteera tujja babuulira byayitikanga bingi nga bagamba bayawukana balinamu obutakanya nga tukunoonya naye ngaobusimu tokwata abateesi tobamanyi hmm. abo bateesi abo abaana buli lunaku laavu yaabwe ekula ekula ekula nze sirawankolaavu yabale ate kati ndala nnyo eri mbire naye omanyi bulijjo tekubulako baseesa baagala kutta naye bali bulungi hmm. kyenja okutegeeza nti omukwano gwabwe buli naku gukula hmm. gukula nga bwolaba ah, sijja kukyogera hmm. gukula batuka ne batugamba tugamba mbuhamuza walabika yaleetebwa buleetebwi nga yapulantingibwa eri akasizoni ye yali eweddeko ajet wanje ebigambo ebyo sibirungi naye munabantu nga babyogera abantu bagaa nti omweyogereze mm. takisuuza kayanziko bali baagalana tewali yamuleeta implanting mm. it was love love munamu mwagiraba mu biseera ebyo emikolo giwegiri mm. dr rema I mean, dr sebunya ne rema dr mm. amza sebunya ne remaebintu e mm. etalimu ebigambo mbuuziza bingi naye hmm. ekituufu hmm. nze ndi taata ne bwenziteekamu problem abaana abo mbaagaliza mubasabire ate era eh, rema muwala wange asesema sesema ogenda kulaba n'omulala omwanabajja <laughs> bayinza okuba abalongo e eh, ekintu tukifunyeemu omwana ataddewo bwendaba ndaba eh. mm, sesemasesema naye banembagaliza eh, katono nnyo nga tonaba kutuvaako katono nnyo nyonyo mm. amuza ne kenzo nga basinkana nnyo ku mikolo nga kiki miting zaabwe ezo ziri accident obazi hamuza mm. ne kenzo bantu balabufu beyagala okufa bamukwano because bonna buli omu yamuvinga on kenzo yamuvinga on ne amuza nagenda mumaaso nowuwe mm. so bali ok bamukwana era olaba kati nange olaba kubanga kenzo kuva dda mukwano gwenzi siomako na kenzo mwana wange fe twamugurumminga mm. ebyo ebigambo biwanvu ajati mm, byoleeta anti omwana omwana aseera nakitaawe kati eh, ebigambo byo <laughs> eh. kubanga namuza mwana wange eh. asole kenzo mm. kenzo mwana wange ate mukwano gwange mm. ate kenzo oyo gwolaba wadde oli muzaala hamuza mm. naye kenzo ffe twamukwatako kati naye muyimbi wakabi omulaba wansi yonna bonna bantu bange era bonsanga ne kenzo tuyinza kumanya nti amuza muzaala olowooza bonna baana bange ebirala birala hmm. naye tewali buzibu bakkiriziganya hmm. because kenzo ya moving on ne hamuza neyenyweza n'owe hmm. kati ebyo bigambo byaggwa tewakyaliwo mbiranye twogere ku gwe abantu kansi oba ojo agenze n'agamba essaawa yonna bagenda kusiima tumaliriza taata tewerabikire wayi kansi oba ojo agambye ayagala kulembera abagagabaleeta ekirowoozo hmm. tibaagala kunsiima nkyebaliza katonda bakkiriza okunsiima byenkoze neneeyisa mu sosaate hmm. bagambenatubemberedewo neneeyisa omuntu bwakusiima kansobogi juzi nabadde mumakaage kantrom nandabirira nandiisa kansobogi mwebaza omusajja twali naye muyenga hmm. abadde mukwano gwange kati bwaba asazeewo okunkolera okugatta abantu bansiime nkyebaliza katonda era kansobooji webaza era nkusabira katonda ebirowoozo byolese ebirungi bitambule nga bwe biri mm. nange osanga naasiimwafu mbadde sisiimu wange kunsiima abala naye bagenda kunsiima etokyagadde hmm. nkyagadde era nja kubeerawo mukama abeere nammwe akasemba hmm. ogufo gwe bakugonoma ah, ah, ebyo tujja kubyogera sisaawo eno eh. kale tewali buzibu spak tv embuuza kyensuubira ku mbaga <laughs> eno kyensuubira ku mbaga eno egenda kuba yakyasa mm. egenda kunyuma egenda kuba ya si embaga eya bulijjo mm. kubanga omusajja onaye si wa bulijjo nnyo naffe tetuli ba bulijjo embaga eno egenda kuba ya mulembe egenda kuba kubamu katonda omulungi emikisa e- buli kimu kigenda kuba kirungi naye imagini nga gwokikoze neera neera n'omwana aba endi yenna oba mulinyuwinga vos oba ki ngani okikoze ekoki osobola okurenewinga voozi n'omukyala emikolo netuliatuli ku mbaga ya onaraba mbidde era gye tuba twogerera embaga eyo egenda kuba yakyasa mbaga nungi erimu katonda erimu ebirungi erimu buli kimu <laughs> ate nammwe mujagadde nga bwenjagala nabajagala bangi twagala embaga enungi erimu katonda obufumbo obulungi n'ebirala bingi ebinaabeerawo nembidde katonda abawe bingi bakulaakulane muzadde mu mirimu ne mu ggwanga webale nnyo